Bos, di luar aman bos. Keluar Sam, di mana Epen? Keluar lu. Uh. Uh. Uh. Di mana Salam? Lu di mana sekarang? Gua harus menemukan Epen. Gua harus menemukan Epen. Dia sahabat gua. Ternyata Samuel nggak ada di rumah. Samuel nggak ada. Shit. Lu ngapain ikut campur urusan gua sama Epen? Ini tuh urusan pribadi gua sama Epen, bro lu nggak usah lah ikut campur begitu kalau lu masih ikut campur juga nyawa lu melayang bro jangan main-main bro sama gua